नेट कर दे नेट कुछ भी कर मोली कर दे बस बस बाहर खड़े रहो राइट है जी Step by step. doing this too. It ain't no more, it ain't more What? हुआ है डब्ल्यू हुआ है डब्ल्यू आता से ठीक है वाह I'm gonna go to the next one. I'm gonna go to the next one.